Viewers welcome to R K photo magic tricks so पापा आपने थ्री डी पॉप आउट तो कर दिया जो हमारी मॉरिशस की पिक्चर थी क्या आप उसको मूव करा सकते हो कुछ प्लेन अच्छा सा बना सकते हो व्यूअर्स पावर पॉइंट में she wants me to do things which are not even possible in Photoshop as you can see behind there is a picture that's that's a picture of her and me in the beautiful background we have done nothing in it it's a completely natural picture no color corrections nothing this is the way mauritius grave looks Look at the sky, the blue color, the water color of the water. It's so beautiful. Now, what Asha wants me to do is she wants me to enhance the picture. How to enhance the picture? Now, there is a sky, right? There is a sky. Uh, what if I could get a jumbo jet flying over this sky? Huh? I am going to take another picture. As you see, I have opened another picture which has a plane, aeroplane in it. Now, उस प्लेन को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे Crop करके पहले हम क्रॉप करेंगे फिर रिमूव बैकग्राउंड करेंगे if you want to know more about remove background please we have explained it in detail in our earlier tutorials so what we have done is we have cropped and we have removed we have extracted extraction is just like we have cut a piece of paper जिसके ऊपर aeroplane बना था and we have taken it out अब हमने aeroplane तो ले लिया और हमारे पास वो पिक्चर है मॉरिशस वाली अब हमें क्या करना चाहिए उसको गिरा देना चाहिए प्लेन को गिरा देना चाहिए पुलिस पकड़ लेगी I know what is up to what we have to do is now we have we have this plane we are slowly bringing this plane on to this picture and what we are going to do is we are going to resize it आप देख रहे ना ये जैसे प्लेन सेलेक्टेड हुआ हुआ है एक बॉक्स बना हुआ है हम इसको स्लोली स्लोली पीछे रिसाइज इसलिए करेंगे जरा सा छोटा लगे now what we are going to do is even more interesting what we are going to do is ये plane है ना आस्ते आस्ते it will look as if it is becoming bigger and bigger जैसे पीछे से जब plane आता है तो वो बड़ा होता है तो हम इसको animation देंगे animation देंगे right click करके add animation पे जाके grow shrink करके ये plane देखिए आस्ते आस्ते बड़ा हो रहा है बाकी पिक्चर same है पर plane बड़ा हो रहा है पर फिर वो मज़ा नहीं आ रहा सिर्फ plane बड़ा हो रहा है और वो नहीं हो रहा है तो what will do is clouds को भी आप क्या मूव करा सकते हो हम क्लाउड्स को भी मूव करा सकते हैं what we can do is हम ऐसा करते हैं हम इस पिक्चर की तीन चार कॉपीज ले लेते हैं एक के ऊपर एक ठीक है तो कॉपीज कैसे लेते हैं control C control V control C for copy control V for paste ठीक है तो हम बिल्कुल ऐसा करेंगे तो what we are going to do is now we are going to make the complete picture move तो now we have five copies one एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक पांच कॉपीज है अब एक कॉपी के अंदर हम ऐसा करते हैं हमें ना काट के उसको क्रॉप करते हैं सिर्फ हम ऊपर का स्काई ले लेते हैं ठीक है ये स्काई ले लेते हैं रव करते हैं अब स्काई ले लेते हैं जब भी आप कोई चीज़ काटते हैं तो आप अर्शे जब भी नेल्स फाइल करते हैं काटते हैं तो बिल्कुल एजेस एकदम वो होते हैं ना शार्प होते हैं तो आप उसको सॉफ्ट करने के लिए फाइल यूज करते हैं तो here we are using soft H soft H हम जैसे जैसे देते जाएंगे वो पिक्चर सॉफ्ट होती जाएगी एक तो हमने क्लाउड्स ले लिया एक हमने वाटर ले लिया एक हमने ग्राउंड ले लिया now we have separate layers आप देख रहे हैं हमारे पास पांच थे हमने काट काट के काट काट के अब हम क्या करेंगे हम अपने आप को भी ले लेते हैं हम अपने आप को भी उस पिक्चर में से एक्सट्रैक्ट करके लगा लेते हैं now please understand what we have done we have everything you if you understand you have five photo copies in one you have cut your picture one you have cut the clouds one you have cut the water one you have cut the ground so now everything is सब कुछ अलग अलग है right? Now if you make everything move, then it would appear as if the whole picture is 3D. And we have also cut ourselves. तो हमने जब अपने आप को काटा है तो हम अपने आप को भी मूव कराएंगे जैसे प्लेन अगर पीछे से आ रहा है तो हम भी छोटा बड़ा अपने आप को करेंगे पानी को आगे पीछे करेंगे so you see the animation that we are using on this कि हमने हर उसको एड एनिमेशन के एक को ग्रोशरिंग दिया है एक को राइट right मोशन दिया है एक को left motion we, we are picking and choosing whichever motion will look good on it. And what we'll do is, we'll make him, make all the animations, एक के बाद एक नहीं चलाएंगे, हम कहेंगे एक साथ चले विथ प्रीवियस करेंगे कोई कोई चीज हम आफ्टर प्रीवियस भी कर सकते see as we are experimenting behind what will look good now what we do is when we finish the animation we press F5 F5 से क्या होता है और हम स्लाइड शो देख सकते हैं अपना ठीक है तो हमने जो ये एनिमेट किया ना अब मैंने F5 दबा रहा हूँ and now see the magic It appears as if the plane is coming from behind, the clouds are moving, the water is moving, everything. So this is become a 3D moving picture made. Please read my lips. This is made only using PowerPoint. PowerPoint 2010, PowerPoint 2013. So people who thought PowerPoint was very boring, <laughs> you have to eat your words. If you want to see more magic on PowerPoint, just visit our website www and don't forget to like and share our page.